公子，恕老身冒昧多问一句：公子的眼睛是不是神思诊脉？ 真是聪明。要知道，你惊鸿公子甚少在江湖上走动。在下赤焰卫秦虎。锦衣卫。好酒得和好友共饮才能尽兴吧。 若是想死，尽管继续。